周深在面对采访的时候，总是会讲到一些奇奇怪怪的观点，谁都无法预测他下一次会提到哪些有趣的画面。在节目中的周深也是这样的一个人，脑洞离奇到让何炅都感到蒙圈。先来回顾一下周六晚上周深参加快乐大本营的名场面，你就会知道这个孩子的脑洞一般人真的是接不上来。首先，当何炅问。 深深在《长歌行》中饰演的又是什么角色呢？周深的回答绝对是观众意料之外的。看看这个回答，我在《长歌行》中饰演的是歌，一句话瞬间把观众给逗笑了。这样的名场面还需要周深自己去解释吧？对，周深就是演唱《长歌行》的片尾曲《剪的歌手。一秒钟转十八个音，可能很多人听到这个。 都会觉得这是一件不可能完成的事情吧，并且配上周深幽默的操作，更加坚信了自己的观点。实际上，周深真的做到了。他的搞笑不仅仅是搞笑，而是一种实力的展现。在寻找拥有优秀体能的人环节，周深努力扮演透明人的角色，但是观众觉得这个人见人爱、花见花开的小可爱，会不被人注意到吗？ 当摄像老师一直盯着周深看的时候，把周深吓得连连后退呢，并且直言：“何老师，我拿得起，但是我可能赔不起，没有办法。”热心的周深最后还是选择体验摄影老师的辛苦。当摄像老师教周深如何拿起斯坦尼康的时候，周深下意识的举动也是暴露他的人品。 首先，摄影老师让周深向斯坦尼康进行一个鞠躬，周深下意识就向这台机器鞠躬。其实，老师的本意是让周深稍微弯下身子，这样比较容易拿机器。但是，耿直的周深却没有弄明白其中的意思。一个不经意间的举动，却让观众看到周深的仪式感。可能在他的心中，这些仪器都是值得尊敬的。 在使用之前都会有一个特殊的操作，所以在听到老师的要求后，下意识就做出鞠躬的动作。在竞拍商品总价不超过二十一元环节中，周深则是一个贴心的小绅士。作为获胜的一方，周深这一组是不用接受惩罚的。当他看到迪丽热巴头上遗落的彩色的丝条之后，主动伸出手帮迪丽热巴将这些东西弄掉。 最令人惊喜的就是节目的最后，周深现场演绎《简》，这应该是小编自从关注周深以来第一次最早听到现场版的歌曲吧。这首歌早上十点发布，晚上就可以听到 live 版，其中的满足感无法用言语来形容。周深应该是《快乐大本营》的常客吧，在这个舞台上周深已经出现过五次了，但是第一次的时候。 周深只有不到三分钟的镜头，之后在不到一年的时间里，周深却连续四次登上《快乐大本营》的舞台，并且都有自己的专属时间。第一次的时候，带来了悠远激昂的《芒种》；第二次，周深温柔演绎伤感情歌《如果你也听说》；第三次，周深深情吟唱《归处》；第四次就是这首刚出生不到一天，有着淡淡忧愁的《简》。 期待下次周深在《快乐大本营》给我们带来的精彩舞台。